Здравствуйте, дорогие мои подписчики, представляю вам свой новый видеоролик «Ушедшие актеры» из фильма «Девушка без адреса», вышедший в 1957 году, всем приятного просмотра. thank you